Hi guys welcome back to my channel I am Nandini और आज मैं करने वाली हूँ थोड़े बहुत makeup looks with dressing up because मैंने सोचा कि वेडिंग सीज़न चल रही है तो क्यों ना थोड़े बहुत लुक्स किए जाए जिससे थोड़ा आप लोगों को भी आइडिया मिले अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो वगैरह तो so let's go directly to the video but if you are new here just subscribe to my channel because I bring a lot of new content. I try to bring at least uh, every week. Um, and uh, you can check out my other videos and um, like this video, subscribe and share. Let's go. Let's start. Um, I don't know what I'm going to do, but let's just start. So for eye shadow I think मैंने बिकॉज मेरा फर्स्ट लुक थोड़ा रेड है फर्स्ट आउटफिट से मैं सोच रही हूँ कि आई शुड डू रेड और pink let's see bad. I like it so far. Okay. So blend, blend, blend, blend, blend, blend. Now, let's do like this. दिख रहा है so what I did is मैंने बैकग्राउंड में ये किया है पीछे में एंड देन यहाँ आईलेट्स के पास में ये वाला किया है I don't know if you can see the difference, but ये स्पार्कल वाला है आगे वाला एंड पीछे वाला प्लेन शेड है so it will pop up like that let's go आगे बिकॉज मुझे सिर्फ आई शेडो में ही पूरा टाइम नहीं वेस्ट करना है then so because my eyes are very bright and you know out there I don't want to do very dark lipstick so I am doing this brown shade lip liner first and then lipstick उसके ऊपर सुबह ज़्यादा देर तक रहती है अपेरेंटली ऐसे मैंने सुना है <laughs> और रहती भी है वरना लिपस्टिक निकल जाती है ज़्यादातर आई नीड सबसे पहले lip balm lip balm brown okay up up up up mascara I'll do mascara and eyeliner and then I'll I'll catch you guys so, मैंने आईलाइनर लगाया एंड मैंने ये आई का ही थोड़ा सा लोअर वाटर लाइन पे भी लगा लिया है because I don't know I I like it I like it that way. and so this is the highlighter मैं इसको थोड़ा सा एकदम लगाऊंगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो जाता है इसको ऐसे ब्लेंड कर दूंगी I like it. Ouch. So yeah. setting powder. मैंने सुना है ये बेकिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है so let's try it out okay I don't want to do this contour thing okay I think it's wow I think इतना बस है अब मैं रेडी होके आ जाती हूँ so this is the final look wait I show so this is the final look really like it actually बाकी है 하고 있겠는데 <laughs> Okay, these are nice Come on Wow I look cute Okay So this is the first look I really really like it जैसा टर्न आउट हुआ था मतलब हुआ है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा but this is the first look with red eye shadow and mascara eye liner lipstick and some highlighter and foundation let's move want to the second one although I don't want to looks nice so for the second look मैंने मेकअप निकालने का ट्राई किया है फर्स्ट मैं जितना निकाल सकती थी मैंने निकाल दिया है मैं मुँह नहीं दूँगी because I am lazy and foundation और कंसीलर सब लगा हुआ है ऑब्वियसली सो so, मैं इसका एडवांटेज मैं इसका एडवांटेज लूँगी एंड मैंने uh, मतलब मेरी एक फेवरेट ब्लॉगर है कृतिका खुराना उसका देखा था उस आई एम ट्राइंग दिस से kajal oops that was not kajal मैं आईब्रो पेंसिल को लगा रही थी इट्स ओके सो इसको मैं यहाँ पे अनइवनली आओ स्प्रेड कर दूंगी और इसको ऐसे स्मज कर दूँगी सो नाउ मैंने डार्क किए मेरी eye so I don't know मुझे बॉर्डर्स के ऊपर लिपस्टिक कौन सी लगानी चाहिए आई जस्ट कम बैक वो आई लाइक दिस कलर मैं ये लगाऊंगी आई थिंक मुझे लिप लाइनर लगाना चाहिए पहले think it's the same so this is my second look जैसे कि मैंने बताया मैंने काजल लगाया है ऊपर एंड उसको स्मोकी आई कर दिया है and then pink lipstick and earrings and achieve later इसके बाद में so I really like this look because इसके अंदर हमने डार्क आइज़ की है और लाइट लिप्स की है सो so, कुछ भी ज़्यादा ओवर नहीं हो रहा है <laughs> कुछ लोग डार्क आइज़ भी कर लेते हैं और डार्क लिप भी कर लेते हैं which is totally fine if you like it but so this is the second look first look में जैसे कि रेड uh, आइज़ थी eye shadow and nude lip था अभी पिंक लिप है एंड डार्क आइज है so this is the final look okay i really like it so these were the two uh, main makeup looks that i was trying to show you um, i hope you liked the video comment down below which which look more do you like um, yeah so I was telling you if you uh, like my videos please subscribe to my channel and um, if you want me to do or uh, if you want me to experiment more on these makeup looks um, comment down below I will make more videos about these uh, and different kind of more makeup looks probably so I'll see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe. Bye!